yang bangun airport kan? halo Rakde hai Angga gigi nih girlfriend <laughs> gigi nih girlfriend gigi nih girlfriend sama gigi nih kamu. Oh, kamu Ruti pun, Ruti memang main main lah Mesti jok tak ada Pong Bam bam Kau mentah kat kita, saya ingat Let cash say Mentah eh, kau Bam bam Hai, <laughs> eh, eh, maaf <laughs> ya Waktu dia Eh, mana tu nak Kau cu Dong nasi Gong gong dong nasi, dong nasi, dong nasi Dong nasi tapi om lian ke Sini kita tengok sikit online pun Moy nan bas ni. Yo yo ingat kan? Lah, Perlu eh entry eh, entry kat nangai ni. Sebenarnya entry kat nangai tu 100 rupees. 100 100 rupees kan 100 100 rupees sengen. Eh. Ya kan. Dan yang bukan sepuzo. Ah, tom sini ha ah, tom lah. Tom sana sana sana. Jadi sana pemain tom apa sana ya ni? Ya, ya get ya ya. Oh, nature lake. Oh my god, hang on. mai ko mai kau nikah mai gak sony tunga mai gak sing ni tunga hai ni yang ini. Hello, dance karma. <laughs> kan nak semua niveau nak semua orang semua mau biar tiap kali nanti ni first time dah saya biar aku nanti ni ada orang first time biar biar cik ribat cik ribat cingan gimana dia nanti ni kaya ada ya rule maksudnya pengen situation nanti weather nama tiktok wah weather gak suah Gimana semua video nak tengok dia like and share kan buat nanti ni nak biar bangun lagi aduh ni ni ni punya mai ni ni punya sini yang kan aku ni kan dia orang sini kan dia Ye देखो ये kasi ये kasi ये जक जक kasi इसका मतलब क्या है Sing sing sabi ang apa deh Siapa ba? Sing ah Dia mana kerja Ninja. Ninja Ninja dia nginuk dia tanya Ninja, <laughs> ninja. foto ka dulu tayo buka. Gar mi phone chikat nat ba. Asli dia pekat oh, sendak sendak kamu oh, nak tu pekat sendak. Mau sedikit perak bersih dengan dia. Tahu siapa? Seven thirty ni kan, riba. Four, bama four pm siapa? Seven am ni riba. Four pm siapa nak pergi salgam ni? Bajak ni hati dia pun mati. palwar kiyak namak jama voice kon palwa yin kutli palwa yin voice ko kramak jama yin de nev jok mai de kna kiyan gimna seya ya tu ne nime yan ni ko porun ka byapya si yin ki mo mai ro kom ye na ha ni mai ko gana mai ni na ni na ni ya ai bre ami Lou, Muff and Yep, yep, Yan First time when I'm excited.